بس شوفوا المطار شوفوا الباكية مالتي هذا مبنى المطار Terminal 1 و 2 و 3 احنا حنروح two 3 آه، بس مبدئيا حنروح Terminal 1 عشان نروح ل Jewel. انا ونوف وصلنا في اجمل مطار في العالم المطار ده ماخذ في التصنيفات تبع سكاي آه، تراكس التصنيف الأول سبع مرات ورا بعض متتالية المطار هنا بجو تشانغي سنغافورة آه، المطار طبعا هو مكون من أربع مباني ثلاثة منها مباني منفصلة والمبنى الرابع آه، منفصل لسه كمان يقولوا حيبلوا كمان مبنى خامس جديد احنا شوف بالمطار انكم تقدروا تروحوا تسجلوا دخولكم early registration uh, او early check in اول ما توصلوا دحين آه، احنا حندخل نستكشف نشوف نوريكم المجن آه، انه المطار هذا كلفهم مليار وربع آه، بلس انه يقولوا في 2018 زاروا اكثر من 66 مليون زائر هو في تيرمينال 1 في نفس المول تبع جولي Come this way. سمارة عملوها ايش؟ قرش بالمشين روحوا اشتريه ومن ضمن الخدمات اللي يقدمها بيتون كمان آه، شانك الجوهرة اوكي انت بقى <laughs> حلو آه، يعتبر المطار جيد صراحة آه، ياخذ منك وقت فتعال قبل الرحلة باكثر من ثلاث ساعات لو حابب تعمل جولة فيه طبعا لا تنسوا تلفلفوا وتعملوا shopping وتضيعوا الرحلة ما أوصيكم كده تكون رحلتنا في سنغافورة خلصت لا تنسوا تعملوا comment share subscribe و like لو عجبكم الفيديو